Ребят, записываю вам э, по вашим многочисленным вопросам небольшой туториал. Вы меня просите часто давать советы, бьюти-советы разные. Я решила сейчас показать, как быстро уложить волосы, учитывая, что я молодая мама, и даже не будучи не молодой мамой, а человеком, который постоянно путешествует. Поэтому делюсь секретом, пока ребенок спит, быстренько все это вам покажу. Снимаю на две камеры. Так, у меня запись одновременно идет на два экрана. Что делать? Я не снимала на одну камеру. Ладно, немножко переиграем. Я гений контента. Так, ребят, вам покажу. Снимаю на две камеры одна, которая летает почему-то, на две камеры, потому что формата 2, Инстаграм и... Э... Итак, у меня чуть влажные волосы, чуть-чуть влажные волосы, мы их защищаем любым термозащитным спреем. У меня классная философия by Concierge. А, очень люблю вообще, что делает Алекс. Вот так вот защищаем волосы делают сушки и э, сушим феном. Очень важно просушить, самое главное, просушить круто корни. Я, конечно, не гений, сушки волос, наверное, нужно разделять прядями и сушить, как нормальные люди. Но так как у нас мало времени и нет возможности сушить каждую прядку, я максимально просушила корни, как я могла. Дальше мы берем любую плойку. У меня вот такая вот. Большой ее плюс в том, что... Причем это не реклама. Большой ее плюс в том, что она без э, провода, ее можно брать с собой. И нагреваем ее шикарно. Я иногда могу немного полачить. Или я возьму вот такой мусс от Orbi и немножечко им пройдусь по всей, не по корням, а по всем волосам. Уже высушенными корнями. Вот так вот быстренько пройдусь даст небольшую текстуру. Вы можете поэкспериментировать с любым муссом или немножечко лаком, но лаком не фиксатором, который супер склеивает, а просто э, лачить каждую прядку в зависимости от того, насколько ваши волосы тяжелые. Мы нагрели до 180. И берем вот так вот прядку любую. Я беру прям потолще, э, потому что чем небрежнее это получится, тем лучше. Потом в другую обычно потом вот в эту сторону, потом в другую сторону, потом вот в эту сторону. Видите? Вот, класс, вот эту надо показывать. Вот, шикарно. Та-та-ра-та-та-та. Прошло 2 минуты. Самое сложное это затылок. Я делаю это не глядя, так как я знаю, что у меня там происходит. Не забывайте, да, затылок. Классно включить музыку, мантры, или еще что-то. Так как я <laughs> записываю вам видео, мои носители заняты. Прямо это такое арт действие. Шикарно. Вот у меня есть спрей для объема и текстуры редки, но э, также есть классные э, вот эти суперстар, просто фиксаторы, лаки, немножко зафиксируйте. Но так как у меня закончился раствор э, соляной для э, волос, он бы сейчас вообще идеально дал просто текстуру волосам сюда чуть-чуть-чуть. чуть Он сухой, дает текстурку. Даже я сделаю такой смертельный номер. Потом, оп. Ну как вам? По-моему, круто. Друзья, теперь приступаем к быстрому мейкапу. Итак, начинаем всегда, даже если я утром уже наносила крем, я всегда начинаю с того, что очищаю лицо. Это крайне важно. У меня вот такие вот, я в них очень влюбилась, такие влажные салфеточки. Клёды по боте. Беру лосьон, как рассказывала, вот Calm Balance. Прям быстренько очищаем кожу. Хотя, повторюсь, у меня уже было все с утренним ритуалом. Есть всегда разные варианты того, как я делаю макияж. Если это ближе к вечеру, я хочу, чтобы моя кожа сияла. Чаще всего э, я пользуюсь вот этими двумя средствами, хотя и днем это тоже будет очень красиво. Очень кл классный крем от Biologic, он дает сияние. Он очень легкий, и он дает такой перламутр кожи, вообще просто косметики надо скорее нанести. Но э, важно носить легким слоем, чтобы его не было много, иначе не ляжет тон. Но это мое вообще открытие, кожа просто сияет сразу же после этого. Второй вариант, я э, тоже не показала, э, это вот такое масло форсали но оно сейчас много тоже где продается. Я его прям а, наношу на кожу перед тональным средством. Сиять видите, просто невероятно. Не жирно это будет, но вы будете очень красиво сиять. Там э, частички такие золота еще. Ну, в общем, классное средство. У меня есть еще в маленьком travel формате. Незаменимая вещь. У меня много кремов для глаз, классных, действующих. Я их наношу в разное время суток. Э, сейчас бы посоветовала Зейна Баджи. Вот такой вот крем для глаз. Или Вальмон гель для глаз, вот такой тоже, он там с мерцающими частичками, очень красивый так как у нас быстрый макияж, мы а, не делаем массаж гуаша, который я делаю обычно. Вот так вот он пока впитывается. Быстро наносим а, тональное средство, парочку штрихов, и вы просто будете конфеткой. Тональные средства всегда тоже разные, пользуюсь абсолютно разными. И сейчас поэкспериментирую с несколькими. Во-первых, это вот Tom Ford, очень люблю. Потом я всегда Байтери добавляю вот этот вот корректор, он вообще называется, brightening э, CC-серу. Э, а я его миксую всегда с э, тональным средством, и получается просто космос, если честно. Или я беру, вот у меня Лаура Мерсье, тоже очень классная. Как мы наносим эту всю историю? Мы наносим на мокрый спонж, спасибо Сереже Наумову, гениальному. Его, кстати, динамик средства тоже очень классные. И шиммеры космические просто. И то, и то, видите, вот так вот смешала. Будем сейчас быстренько вот так вот наносить, незаметненько. Самое важное в тоне для меня, чтобы он придавал сияние, нежирности сияния, и был максимально легким. Неважно, в каком состоянии у вас кожа, потому что когда она не совсем идеальная, иногда плотные тональные средства играют, наоборот, плохую роль и утяжеляют, и наоборот делает акцент на всех ваших неровностях. У меня два любимых консилера, это э, Сан Лоран, который со мной 2000 лет, и вот новый Лаура Месьер я чаще всего не выделяю что-то остальное. Мне главное, чтобы не было синячков, и глаз был такой свежий и красивый. Вообще, мне кажется, очень классно. Потом быстренько занимаемся э, бровями. У меня карандаш Tom Ford очень его люблю, они разные бывают, бывают такие тоненькие, бывают такие палочкой пошире, э, есть все, и миксую в зависимости от настроения. Быстренько красимся. Да, просто я заполняю места, где есть у меня такие пробелы. Потом я беру гель Сан Лоран для бровей и расчесываю брови. Вот так вот их поднимаю вверх, волосятами поднимаю вверх. Все? Я прекрасно выгляжу, как майская роза. Хайлайтер всегда у меня под рукой, у меня чаще всего есть. На 100% это карандаш для бровей и хайлайтер. В принципе, с вот этими двумя средствами вы можете обойтись без всего. Ну, консилер, ладно, еще немножко. Даже тон не обязательно. И я очень люблю Шарлотту Тилбери, вот такой вот э, кремовый. Выделяем вот эти части. Заканчивается уже. Почему нет э, Шарлотты Тилбери в России продажи? Никак не пойму. Самый крутой хайлайтер. В общем, вот так вот мы его наносим на вот эти вот места. И прям я пальчиком растушевываю. Тогда мне нет времени на тени, я прям хайлайтером прохожусь вот так вот по веку. В принципе, так тоже можно оставить. Я каждый раз буду говорить, на этом можно закончить, правда несколько моих любимых палеток а, теней, которые, без которых я не обхожусь. Это жидкие Tom Ford Тень у меня вот такой беж нюд. Вот такой вот он у меня. 0,2 опал. У меня Tom Ford э, сухая палетка. Очень их люблю. Так вот она выглядит. Вот так вот. Ой, вы видите все, весь бэкстейдж. Вот так вот. Dior, вот это очень красивая палетка. Все очень ходовые цвета, очень их тоже люблю. Тут и холодные есть, и теплые. И куда Beauty нюдовский. Нет, не смогу вам все показать, потому что э, частично он рассыпался. Понимаете, да? Вот такие вот красивые оттенки. Беру вот такой коричневый цвет. Видите, вот-вот коричневый. И я конкретно прям пальчиком Прохожусь по всему веку. И на вторую, прям на все подвижное веко я наношу. Я не могу показать всю... Конечно, я не супер секси, когда я это все делаю. Кстати, если вы хотите, чтобы я показала вообще всю свою косметику, не красилась, а просто показала косметику, сделала обзор, пишите в комментариях. Я обязательно сделаю вам этот влог. Очень много будет полезных э, инсайтов, обещаю вам. Так, э, мы сделали вот на подвижное веко вот такой коричневый. Всегда выигрышный вариант. А потом я беру Tom Ford палетку, такой немного персиковый оттенок и чуть-чуть светлым делаю вот эти вот части внутренние, да, чтобы немножко глазик был открытый, посветлее. Очень красиво получается, конечно. И у каждой из вас должен быть такой чудо-карандаш. Сейчас покажу. Чудо-карандаш готов. А, я покажу их два. Это Шарлотта Тилбери, такой коричневенький оттенок. И, конечно же, Оля Романова. У Оли Романовой одни из самых лучших карандашей на все случаи жизни. Очень их люблю. Разные есть тоники большие. И мы просто проходимся нижней части и растушевываем и по верхней прям так лайтовенько-лайтовенько, прям легко-легко-легко. Самое главное потом правильно и быстро это все растушевать. Кисточкой можно, можно пальчиком. Прям глазик чуть-чуть будет выразительный, прям вот так легонько-легонько прям это все сделает. А дальше мы берем тушь, румяна, губы, и вы готовы. Та-та-ра-та-та-та. Сейчас покажу все. Мы берем тушь, у меня две, я люблю очень такие маленькие компактные тревел упаковочки. У меня Клоранс э, и Романова. Обе, о, обе туши просто космические. Берем... берем. Так, а, так, так, дорогие друзья, у меня села основная камера, придется снимать э, до съемки, делать с айфоном. Я нанесла тушь, вот посмотрите, как красиво, да, получается. Сразу с тушью вообще. Глаза подчеркнули, я, я крашу немножко и ниж, нижнюю и верхнюю часть, и то, и то, мне кажется, очень, очень красиво. У нас осталось несколько штрихов, если честно. А, у меня есть разные палетки с э, контурингом и с э, румянками. компании Kiko. У меня их э, две, вот Kiko классная и Tom Ford. У нее вот такие вот штучки. Вот эту темненькую мы берем вот сюда. Пам-пам-пам-пам-пам, так легонько. Прям вообще легонько-легонько, пожалуйста, чтобы не было вот этого скульптурирования жесткого. И вот так вот, вот сюда, вот сюда, сюда. И чуть-чуть румяна. Чуть-чуть румяна. Смотрите, раз, румянки сделала и так заиграла все. Ну все. Девочки, имея вот такую вот палетку, одну палетку, убирая всю другую косметику, можно вот этими светлыми мы можем э, использовать как тени. Это, эти румяна можно использовать как тени. Что еще? А, это как а, контуринг. Все, вам не нужны никакие тени, ни карандаши, ничего. А этим, кстати, можно, если у вас кисточка, сделать вместо темного карандаша. Гениально! И мы заканчиваем, и мы такие будем секси-шмекси. Секунду. Берем любой бальзам для губ. У меня их очень много, но вот под рукой оказался вот этот для преле, для глаз, для губ. Просто легонько наносим бальзам легонько-легонько. Любой абсолютно подойдет, у меня их тысячи. Потом берем карандаш. Я беру нюдовые, у меня также их два. Это Том Форд и Оля Романова. Оба очень крутые. Я даже, знаете, делаю не больше, а вот прям ровно по контуру. Губки становятся чуть пухлее. И потом ваш полет фантазии полностью. У меня есть классный лоранцев такой блеск. Тоже 2000 лет он со мной. Да я такая оттеночек, видите? персиковый свежий. А, можно миксануть туда бековский. Прям, знаете, вот так вот легко прохожусь. Люблю миксовать вообще. Помады, все-все-все. И вот, например, у Оли Романовой тоже есть классные блески. секси глоус глоус тинт Тоже классный. Он, кстати, очень вкусно пахнет. Вот, вуаля, ребят, круто. Сейчас чуть дольше э, а, все получилось, потому что я вам еще объясняла. Ну, посмотрите, я готова. Только макияж занимает 5-10 минут. И вы просто Я ягодка. Вы посмотрите, как все. Ребят, пожалуйста, комментируйте, понравилось вам или нет, что вы хотите еще услышать в бьюти-тематике. Огромное спасибо, берегите себя и любите.